Всем привет, друзья! Это озвучка 217 главы. Извините, что не получается выкладывать видео каждый день, как я и планировал канал. Дело в том, что у меня появляются непредвиденные проблемы и дела. И получается так, что я не успеваю. Я делаю все возможное, чтобы вас радовать. И впредь я попытаюсь выкладывать видео как можно скорее. И никогда больше не пропадать на такой большой срок. Но ну, а прежде чем мы начнем, хочу поблагодарить этих ребят за поддержку в виде донатов. Илья, Гамзи, Поддержаб, Белуга, Пиксрикс, Александр и Кирита. Огромное вам спасибо за ваши донаты и поддержку канала. Но если и ты хочешь поддержать канал донатом, ссылка будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Что ж, с вами как всегда Аниманга, и мы начинаем! One Punch Man, 217 глава. Новый дом. «Да чё ты увязался за мной? Хватит меня преследовать! Я не смогу тебя содержать! Собаки что, уже с головой?» приятель. Ну не говори так. А? Ты что-то сказал? Я могу делать все дела по дому. Тяу, тяу, тяу. До него не дошло, что я монстр. Притворюсь зверушкой и останусь у него, пока снова не наберусь сил. В новой квартире вообще разрешено содержание домашних животных? Ладно, я ведь могу сделать конуру во дворе. Бинго! Я сделаю конуру своей базой. Я могу следить за ним. Кстати, этого щенка щенка зовут Бродяга. А? Ты не видел поблизости розового одноглазого монстра? А? Он про Геро-Геро, что ли? Ну, не думаю. Может, он погиб от рук Тацумаки или типа того. Ну ладно. О, а вот и он. Мой новый дом. Ого, ну и домина. Здесь я и правда смогу расслабиться. До штаба Ассоциации Героев 2 километра. Благодарю всех собравшихся. Сегодня я с большим удовольствием представляю вам возможности этого жилого комплекса, сконструированного с помощью передовых разработок Ассоциации Героев. Они вызвали нас ни с того ни с сего. Но ну что это за мероприятие такое? Изначально это здание было рассчитано на заполняемость тысячами семей. Конечно же, людей, связанных с Ассоциацией, недостаточно. Многие квартиры остались боялись пустовать. Видимо, поэтому они решили толкать апартаменты как элитную недвижимость. Их цели – богатеи, это место беспрецедентное по своим масштабам защитное убежище. если безопасность можно купить за деньги, многие готовы будут заплатить. Да уж, угроза монстров в наше время не шутка. Демонический уровень проявляется все чаще. С новым комплексом апартаментов Ассоциации Героев монстры больше не представляют угрозы. Ведь также здесь проживают профессиональные герои, официально зарегистрированные в регистре героев. И ранги многих для этого должен быть А или выше. Здесь проживает только элита с проверенным послужным списком. Даже если что-то произойдет, эти надежные храбрецы будут жить по соседству. Вам не придется никуда убегать. А, класс. Они лучше, чем сторожевые псы. Два молодых человека, стоящие у стены, конечно, тоже герои А-класса. Они вызваны сюда сегодня, чтобы обеспечить вашу персональную безопасность. И как вы уже могли догадаться, они также проживают в этом комплексе. А? Так нас позвали в качестве телохранителей? Герой А-класса, брови месяц, ранг 35. Судя по всему, они изначально и планировали, Распроживание здесь бесплатно. Герой А-класса 24 ранга, зелень. Но ну лишь то, что мы будем жить рядом с героями, не гарантирует нашей полной безопасности. В конце концов, они ведь тоже такие же люди, как и мы. Действительно, так и есть. Они могут заболеть, устать или попасть в происшествие. Так что абсолютной безопасностью это назвать нельзя, потому что ничего абсолютного не существует. Но только если мы говорим о людях. Сейчас вы увидите эксклюзивную презентацию секретной информации. Пожалуйста, обратите внимание на экран. Секретное оружие Ассоциации Героев. Противомонстровая интегрированная защитная система жилого комплекса штаба Ассоциации Героев, созданная авторитетом военных технологий героем С-класса Стальным Рыцарем. Это интегрированная защитная система. Имеет сканеры, распознавание и уничтожение устранения факторов опасности, пытающихся проникнуть снаружи, визуализация прототипов. Искусственный интеллект способен действовать вероятивно, исходя из уровня угрозы монстра, и неустанно следит за обстановкой 24 часа в сутки. Согласно заключению Стального Рыцаря, эта система эффективнее, чем все герои А-класса вместе взятые. Э, чего? унизительно как-то. Именно на этих основаниях мы можем гарантировать абсолютную безопасность. А, какая-то тревога, что-то не так? Металлоискатель, что ли? Может, стоит выкинуть весь мусор, который я успел найти? Не, он мне еще пригодится. Идентификация подтверждена. Обработка завершена. Обнаружение монстров. Активация интегрированной защитной системы. Уровень первый. А, я ничего не трогал, так ведь? Босс, у тебя проблемы с техникой, да? Да. что за хрень? Ну и что это было? Это еще не все. Что-то приближается. Корректировка параметров. Система. Уровень четвертый. Обнаружен фактор угрозы. Мужичок, ложись! Когда приборы начинают барахлить, лучшее средство хорошенько постучать. А? Система защиты активировалась. Подъем! Что на камере у входа? Ничего не видно из-за дыма. Это может быть атака монстра. Направьте охрану и героев к девятым воротам. Скорее! А? Экстренный вызов? Где девятые ворота? Быстрее! Без понятия. Это место такое громадное. Давай просто пойдем на звук. Ну что, блин, за дела? Как вообще эти злобные роботы здесь оказались? У меня плохое предчувствие. Все же будет нормально, да? С безопасностью тут что-то не очень. Эй, ты там! Ага. Что случилось? Что это был за шум? Э, ну, те машины на входе внезапно... А, защитные роботы! Каждый из них стоил больше 9 миллиардов! Э? Что с роботами? Что произошло? Не дышать, не дышать, не, не дышать. Я не уверен, но кажется, они просто взорвались. А, ты, раз ты все видел, то расскажи мне во всех подробностях, ладно? Он говорит правду. Я тоже видел. Те роботы, они просто взяли и взорвались. Господин Кинг! Ого, впервые вижу его вживую. Если бы мы знали о вашем прибытии, мы бы подготовились к вашему визиту. Что вас привело? Йо, Кинг, прости, чувак. Я хорошо поискал, но приставка, которую ты мне одолжил, ей конец. Ага, да ничего, я просто пришел, подумав, что мы могли бы сыграть в новый файтинг в честь новоселья. Ни за что, ты не шадишь даже новичков. «Ну, раз так, пора бы мне покормить мою золотую рыбку. Пойду-ка я домой». «Увидимся». «А? Кинг? Э -э? Погодите-ка, это штаб Геройской Ассоциации?» Тот парень по-приятельски разговаривал с Кингом, но выглядит он как полный лузер. Да кто же он, черт возьми, такой? Герой А-класса 39 ранга. Лысый плащ. Поставь лайк этому видео и подпишись на канал.